импульстун сакталуу законун мисалда демонстрациялайлы чуркап бара жаткан бала кыймылсыз арабага секирди ал кыймылга келди сүрүлүү күчүн эске албасак сырткы күчтөрдүн балага жана арабага таасир эткен оордук күчү жана горизонталдык багытка таасир эткен реакция күчтөрүнүн проекциялары нөлгө барабар бала араба системасына дагы импульстун сакталуу законун колдонсо болот чуркап бара жаткан баланын импульсу анын массасынын ылдамдыгына көбөйтүндүсү сакталды жана араба бала системасынын импульсуна барабар тагыраак алардын массасынын суммасы алардын ылдамдыгына көбөйтүлгөн биз байкагандай баланын ылдамдыгы азайды ал эми араба бала менен кыймылга келди бала жана арабанын аракеттешүүсү бул абсолюттук серпилгичсиз аракеттешүүсүнүн мисалы